二号先付，二号先付，二号先四千，二号先四千。对，一号装上，一号装上，对。核对一下资金，二二五三幺五，五三幺五，对。一号，一号装六千。 一号抓六千，二号先付，二号先付，嗯，二号先三千，二号先三千，对，一号装付，一号装付，对，一号装四千，一号装四千。 先生，二号先生，二号对一下资金，二零九九幺三，对，二号线六千，线六千，对。一号装货。 号险两千，一号险两千，二号险是，二号险是，二号险六千五。 二号弦六千五，对。一号弦胜，一号弦胜，对。一号装八千五，一号装八千五。 二号先锋。二号先锋。二号装六千五，二号装六千五，对，一号装上，一号装上，对，一号装六千，一号装六千。 一号装上，一号装上。对。一号弦五千五，一号弦五千五，对。二号装上，二号装上。二号装六千五，二号装六千五，对。 中富，二号中嗯，二号装七千，二号装七千，对，一号显示，一号显示。一号险一万，一号险一万。 二号庄付，二号中付，嗯，二号对下资金二零二零八八，对，二号闲五千，二号闲五千，嗯，一号闲付，一号闲付。 一号弦四千，一号弦四千，一号弦胜，一号弦胜，对。 一号装一万二，一号装一万二，对。二号先生，二号先生，嗯。二号装七千，二号装七千。 一号庄胜，一号庄胜，一号险一万，一号险一万，嗯。 <laughs> 二号庄胜。二号庄胜。嗯。二号庄七千五。二号庄七千五。对。一号先付。一号先付。对。啊，一号对下资金。二三幺九九零。二三幺九九零，对。一号庄一万一。 <coughs> 一号装一万一，二号装剩，二号装剩，嗯，二号险七千，二号险七千，一号装户。 一号付，对。一号线三千，一号线三千，对。二号线付，二号线付，二号线七千。 一号闲七千，对。一号闲剩，一号闲剩，对。一号装三千五，一号装三千五，二号闲富，二号闲富，二号兑下资金二零。 六八六三，对。啊，二险七千五，险七千五。对。一号装户。一号装户。对。一号险一千。一号险一千。 一号先上，一号先上，对。一号先五百，一号先五百，对。二号先付，二号先付，二号装五千，二号装五千，对。一号先上，一号先上。 一号装三千，一号装三千，二号装负，二号装负，嗯。二号线三千，二号线三千，对。一号装负，一号装负。 <clears throat> 一号装一千，一号装一千。嗯。 一号装负。一号装负。对。一号装一百。一号装一百。嗯。二号先生。二号二号什么？二号先生。二号先生。嗯。二号装八千。 二号装八千，一号装付，一号装付，对。一号装一百，一号装一百，对。 一号装装付，一号装付，一号闲一百，一号闲一百，对，二号，二号装付，二号装付，二号闲五千，二号闲五千，对。 我先生，先生，二号先生，嗯，二号对下资金幺九四三六三，对，一号装八千五，二号装八千五，装八千五，对，一号先付，一号先付，对。 一号对下私信，二幺七六九零，二幺七六九零，对。一号装一百。一号装一百。二号装付。二号装付。 二号线八千五，二号线八千五，一号装户，一号装户，一号线，一号线四千，一号线四千。 二号先付。二号先付。嗯。二号先三千。二号先三千。 <coughs> 那宝宝往哪去？哪个道上去？ 二号先付，二号先付，二号装一千，二号装一千，对，一号先胜，一号先胜，对，一号装六千，一号装六千。 二号庄付，二号庄付，二号庄一百，二 <coughs> 号庄一百，一号先胜，一号生，胜一下，我我 <coughs> 重新搞个茶叶啊，一号先胜是吧？好的。 对，庄胜是险胜，险胜。啊啊一号啊一号险五千五， <coughs> 一号险五千五。对。二号转富，二号转富，啊二号对下资金幺七三二六三。 对，二号装一百，装一百。对。 一号先生，一号先生，对，一号装六千五，一号装六千五，对，嗯。 二号装束。二号装束。二号装一百。二号装一百。对。 二号装数，二号装数，二号线，二号线四千五，二号线四千，五。对，一号装上。一号装上。 一号装一万，一号装一万，二号先付，二号先付，二号装两千，二号装两千，对，一号装付，一号装付，一号险四千。 一号显示器。 一号险生。一号险生是吧？险生，对。嗯，一号险六千。一号险六千。对。二号庄富。二号庄富。嗯。二号险一千。二号险一千。 一号险，一号险怎么？一号险付，一号险付，对。一号险六千五，一号险六千五，对。二号险剩，二号险剩，啊，二号对一下资金。 嗯，幺六七五六三。对。二号装六千。二号装六千。对。一号险付。一号险付。对。一号险三千五。一号险三千五。 二号庄胜，二号庄胜，嗯，对吧？对。二号闲一万，二号闲一万，一号先付，一号先付，啊，一号对下资金，二幺七二六五，二幺七二六五，对。 一号装一千五，一号装一千五，对吧？对对对对。一千。二号先生。二号先生。嗯。二号装，二号装两万。二号装两万。嗯。 一号装付，一号装付对，一号闲五百，一号闲五百，对，二号装剩，二号装剩，嗯，二号装一万五。 二号装一万五，一号神圣，一号显示，一号装四千。 一号装饰片，二号装饰，二号装饰，嗯，二号弦一万五，二号弦一万五，对，一号装饰，一号装饰，一号弦六千。 一号线六千，对。二号线算。二号线上，啊，二号增下资金二三幺五幺三，对。二号线，二号线，二号线一万。二号线一万，对。 一号先生，一号先生，一号先生，对，一号装五千五，一号装五千五，下少了，二号先生，二号先生，嗯。 二号线八千，二号线八千，对，一号庄胜好像，一号庄胜，对，一号庄六千五，一号庄六千五，二号线胜，二号线胜，嗯，二号线。 六千五，二号线六千五，对，一号装户，一号装户，对，一号线四千，一号线四千。 二号先付。二号先付。嗯。二号装五千。二号装五千。一号先生。一号先生。一号装五千。一号装五千。 一号装付。一号装付。对。一号装五千五。一号装五千五。嗯。 二号装富，一号、二号装富，嗯，二号险五千五，二号险五千五，一号装盛，一号装盛，对，一号装四千，一号装四千。 二号先付，二号先付，好，等一下资金，二三二五幺三，对，嗯，二号装五千五，二号装五千五，一号装付，一号装付，对。 一会儿核一下资金，二五啊，二二五零幺五，二二五零幺五，对。一号装五千五，一号装五千五，五千五。二号装付，嗯，五千五，嗯。二号装付，二号险五千，二号险五千，对。 一号装负。一号装负。对。一号装三千五。一号装三千。对。二号闲胜。二号闲胜。嗯。二号装六千。二号装六千。 一号装户。一号装户。对。一号装一千五。一号装一千五。对。一号装户。一号装户。 一号选一千，一号选一千，对，二号装肾，二号装肾，嗯，二号装六千五，二号装六千五。 <coughs> 一号先付。一号先付。一号先五百。一号先五百。 一号先生，一号先生，对。一号险四千。一号险四千。卡住了吗？卡住了。一号那里卡没卡？ 怎么？你下注卡没卡？不卡呀。那我就我这里卡了。一号先上。一号先上。对。一号装四千五。一号装四千五。 <coughs> 一号装户。一装户。对。一号装户。 一号装两千五，一号装两千五，二号装付，二号装付，嗯，二号线五千五，二号线五千五。 一号装付，一号装付，对。一号险一千五，一号险一千五，对。二号险三，二号险三，啊，二号核一下资金，二三六七幺三，对。 二号装七千五，装七千五。对，一号先付。一号先付。对，一号先付。一号先三千。一号先三千。对。二号装付。 二号账户，嗯，二号装八千，二号装八千，对，一号先胜，一号先胜，对，啊，一号对一下资金，二幺二五幺五。 二幺二五幺五，对。啊。二庄户。等一下。一号闲五千。一号闲五千。对。二号。二号庄户。二号庄户，你是个什么手啊你？ 二号二号装七千，二号装七千。今天下午打的，要么连负，要么连胜，要么就是跳路。我感觉这个路子挺好啊。 二号装剩，二号装剩，二号装八千五，二号装八千五，一号先生。一号先生。 <clears throat> 对，一号装六千，一号装六千。 一号庄付，一号庄付，对。一号险三千五。一号险三千五。对。二号庄付。二号庄付。嗯。二号庄六千。二号庄六千。嗯。哇，这手好冒险呐！ 二号庄户。 嗯，啊，二号最小资金二幺三三六三，对，二号装一万，二号装一万，一号先胜，一号先胜，对，一号险五千五。 一号险五千五。一号先生。 一号险圣，对，一号装五千，一号装五千，对，二二号装重。嗯，二号险五千，二号险五千。 一号专户，一号专户，对。一号险五千五，一号险五千五，对。二号险胜。二号险胜。嗯。二号险九千五，二号险多少？九千五。 一号弦九千五，一号弦付，一号弦付，一号弦三千五，一号弦三千五。 二号先付。二号先付。嗯。二号先六千。二号先六千。一号先上。一号先上。 一号装四千五，一号装四千五，二号先付，二号先付，二号装三千，二号装三千，一号装付，一号装付。 一号装两千，一号装两千，对，号装上，二号装上，啊，二号对一下资金，幺九五七幺三，对。 好好装一万，好好装一万。一号装数，一号装数，对。一号，嗯，一号装三千。一号装三千。 二号庄胜，二号庄胜，二号线一万，二号线一万，一号庄胜，一号庄胜，啊，对一下资金，二零九八六五，九八六五。 一号装两千，一号装两千，二号先付，二号先付，嗯，二号装五千，二号装五千，对。 一号庄胜，一号庄胜，对。一号险五千，一号险五千，一号险五。一号怎么？ 一号先付，一号先付，对。一号险一千五，一号险一千五，对。二号，二号中盛，二号中盛，嗯。 二号险五千，二号险五千，对，一号险上。一号险上。一号险四千，一号险四千，二号先付，二号先付，嗯，二号险六千。 二号闲六千。一号闲富。一号闲富。一号装。四千五。一号装四千五。嗯。 <coughs> 一号装户，一号装户，一号险两千，一号险两千。 二号先生，二号先生，二号对资金二零零九六三，对，啊，二号装五千，二号装五千，一号先付，一号先付，一号装一千，一号装一千，对。 一号装上，一号装上，一号装两千，一号装两千，二号装上，二号装上，二号线五千，二号线五千，嗯。 号先付，二号先付，二号先五千，二号先六千。对，二庄，二庄怎么？一，好掉线了，二。 啊，喂，听到吗？一号庄上。一号庄上。对，一号庄两千，一号庄两千，二号先付，二号先付，二号庄六千，二号庄六千。 一号庄富。一号庄富。一号险一千， <coughs> 一号险一千。 二庄付，二庄负。嗯，二号庄五千，二号庄五千，对，一号先生，一号先生，对，啊一号对一下资金，幺九九六幺五，幺九九六幺五对，一号庄五百。 一号装五百，二号装剩。二号装剩。嗯，啊，二号对一下资金，幺九三四六三，对，二号装七千，二号装七千。 一号装户，一号装户，对，一号险两千，一号险两千，嗯。 二装服，二装服。二号装五千。二号装五千。对。一号先上。一号先上。对。一号装一百。一号装一百。 装户二装富。嗯，二号线四千，二号线四千，对。 <clears throat> 一号装户，一号装户，一号装四千五。 一号装四千五，二号先付。二号先付。二号先两千。先两千。对。一号装饰。一号装饰。一号装五百。一号装五百。 二号先生。二号先生。二号线七千。二号线七千。对。一号装付。一号装付。一号装五千五。一号装五千五。 二号先示，二号备款资金，幺八六四六三，对。二号装七千五，二号装七千五，一号装四，一号装四。一号装三千，一号装三千。 一号装胜，二号庄胜，二号线七千，二号线七千，对，一号，一号装胜，一号装胜，一号险两千五，一号险两千五。 二号先示。嗯，二号装七千，二号装七千，对，啊，这把打完了，休息十分钟吧，哈，好的，嗯，一号先生，一号先生，啊，休息十分钟，对，OK。 二装富，二装富，好休息。嗯，好，啊，嗯，各位朋友啊，感谢观看，咱们下期节目再见。有任何问题的话，可以在视频下方留言啊，或者加我电报也可以啊，在视频下方的说明栏有我的电报连接啊，感谢大家围观。